大家好，今天是二零二二年一月二十一号星期五，咱们继续来评估 XRX 施乐公司的股票。我们先飞快的回闪一下上集的结论，在上集里我们详细的计算了评估五个基本面指标，综合显示在雷达图上。第一，施乐公司未来十二个月盈利大概率会实现百分之二十三到百分之五十的增长。 第二，公司现金流极为充裕，足够支撑高于当前水平百分之一百三十的股价，也就是说，股价可以翻番。第三，息税前利润水平支持股价至少上涨百分之三十二。第四，净现值计算结果高于目前股价百分之四十三，考虑到市净率也在零点七三的极低水平，施乐存在被收购或私有化的可能。第五，根据晨星的估值显示。 XRX 内在价值超过当前股价百分之八。老规矩，定量评估之后，我们来看几个定性的因素。首先是公司高管的交易，也就是 insider transaction。大家可以看到，哈，这个左边的这个表上是他高管在最近的一些行权的记录。呃，他的行权的日期呢都是十二月九号，呃，行权的价格都是二十一块六分。 那么估计就是，呃，这个期权到十二月九号可能都到期，所以这些高管呢都选择了，呃，行权买入股票。那么额度不一样啊，这个你看这个副总裁和 CEO 叫什么 g i r v a n i 他呢就直接行权买入了大概五百五十万。那么这个 SVP 高级副总还有 CTO 啊差不多四十万啊，EVP 呢应该是 Executive。 呃，vice president 吧，呃，C C L O，嗯，还有这个另外一个 E V P 及他这个都是 C 叉 O 的级别吧，反正大概都是在呃，half a million 都是四五十万、五六十万的样子。这儿还有一个 V P 啊，C A O，这儿有 C F O。 还有执行 VP，反正这几个都是高管吧。然后他们选择，至少他们觉得可能二十一块零六这个价格是不错的，所以他们啊都选择了是买入。那么另外呢一个这个是个独立董事，那么他在稍早一点儿十一月一号的时候买了十万，那不算很多。那么这些是高管的情况，咱们现在还可以看一下他的呃另外一个非常重要的一个 insider。 就是伊坎，这个表呢是从二零年的八月七号一直到去年的二零二一年的十月三号，呃啊，当然十月一号吧。如果是伊坎，那么你看这个卡尔伊坎呢，从去年的八月七号十六块多钱，一直买买买，十六块一直买到十七块、十八块，一直买买到差不多十八块。 所以到目前为止，他是一直在买，每一次呢有少的可能几十万，多一点呢就是一千多万，呃一千多万八百万八百万五百万啊一百万反正一千五百万大概其就是这样，所以呢爱凯呢呃先呃这个基本上在他的从二零年到二一年的增持，他最初的持股应该在百分之十左右，但是我现在呃。 我记得我在哪儿看见一个数据，它已经是大概百分之十九左右了，所以它就是已经是一个非常，这个就是一般的叫 activist，对吧？然后呢，所以你就可以看出来，至少从高管从这个伊坎的这个角度讲，呃，XIRX 如果在十八块、十九块甚至二十一块都是一个他们可以接受的一个价格。嗯，另外呢，咱们看一下。 机构的交易，那么我截取了这个差不多是大股东的一些交易哈，因为股东的话，太他占的股数太小呢，其实不是很有意义。那么你可以看到，Citi 到这个增持了百分之二百三十四，啊，这个 Alliance 呃资管，这个 GmbH 应该是个欧洲的吧，或者是德国的一个资管公司，大概增持了百分之三百四十五。 HRT Financial LP，它增持了差不多将近百分之八百，所以呢，你可以看到这至少这三家呢是非常激进的啊。当然，他们总的来说呢，其实啊也还好，就是它的这个总体的 stake 呢并不是很大，比起以港，但是他们也是比较看好。当然，也有一些这个呃，就是退出的一些嗯。 机构吧，包括这个叫 Arrow Street Capital，你看它基本上减持了百分之七十二，然后这个纽约这叫什么？呃，这叫纽约 Melon 这个银行，它减持了百分之十七。但是呢，其实都还好，因为这个它的额度都不大。你看这个也就不到，这是四四千六百多万，这个差不多一个亿啊，然后两个亿，呃，大概其就是。 这是两个多亿，呃，这是八千多万，反正呢还好。其实呢，这个关于这个伊坎，呃，在施乐里的持股呢，这实际上在二零一九年其实发生了一些很有意思的故事。那么在这儿呢，我想我可以呃分享一段我这个交易 XRX 的一段经历吧，也差不多是在二零一九年。那那个时候呢，就知道呢，这个所谓的狼王伊坎啊，就在他占了一个。 大股东的这么一个呃地位，呃，其实呢，我一开始也是根据这种基本面的分析呢，我认为它当时的价格好像是二十几块啊，然后我当时就买了一点儿，但是也不是特别多。但是呢，结果有一天我在这个信箱里头发现，哎，寄了一大本这个股东的这个文件，嗯，因为可能很多人看到这种文件啊，就直接就扔那回收箱了啊，或者是。 反正也就随便翻翻。我这人特点呢，就是说我这个，呃，这种数字的东西呢，我喜欢多看一看。然后那一本呢，我就比较详细的看了一下。我说怎么，呃，为什么会记这么一大本呢？那当时情况是呢，他有一个特殊的事情需要股东去投票。当时呢，是因为施乐跟富士通有一个合资公司，然后那个。 富士通呢是想把这个合资公司的施乐的股份买过去，就相当于把它独资了，就是原来的富士通施乐合资，想把它，嗯，就是富士通想把它全吃下来。然后当时的施乐的高管呢也是同意了，然后就给提了这么一个 proposal。然后大概其呢我看了一下，他因为他算的很清楚，基本上他告诉你，哎，这个我们准备。 呃，富士通的付多少现金，付多少股票，然后有多少呢？这个一次性股息，反正乱七八糟加一块儿呢，我就随便拿这个计算器算了算啊，反正基本上呢就是你按这个数字的价格，它就应该是值三十六块钱，所以呢，当时的价格可能也就不到三十，二十多块钱。 然后我一想，这个这这基本上已经，因为一般来说你在投资股票的时候吧，很难有一种，就是说很难，呃，遇到说有人告诉你这股票到底值多少钱哈。当然我干的是这个事儿，但是我这个只是我根据经验的一种评估了，就是说很难会有机会说有一个比较权威的一个机构或者一个权威的一个计算。 告诉你这个股票就值这么多钱，对吧？然后你如果它值的钱比现在的股价贵，那你就应该买，对不对？相当于你占了便宜了嘛。那如果它的估价呢比现在的股价低，那就那你就要么你卖，要么你就先别买，对吧？因为相当于你付出溢价了嘛。从投资的角度讲，是没是不喜欢付出溢价的。那么当时的情况呢，就相当于这个高管已经给你算了一笔账啊，这。个 呃 x r s 就值三十六块钱一股，然后呢，这里还有一个富士通的背书，就是富士通的意思，我已经这价钱我就要买了，所以这个当时就基本上是这个名牌在在在打呀，所以呢，我当时那段时间呢，反正它只要股价低于个差不多三十三、三十四以后。 我就买，然后呢，它有的时候会低低到百分之呃低到二十七块、二十八块、二十六块，然后就买。然后呢，它这个股价呢还是要波动，那么就有时候涨涨会超过三十六，然后超过三十六你也没必要卖，对不对？因为它相当于是个合理的价格。那么有的时候会涨到三十九、四十甚至四十一，反正我从涨到三十九我就开始慢慢的卖卖卖。 呃，涨到四十，一般的也就卖光了。然后它这个，在这个事情没定下来之前，这个股价在三十六的上下反复了至少有两三回吧。反正，反正就低于这个价格我就买，然后高于差不多高到三十九就卖。所以那个那几个那几个月，差不多有将近一年的时间做 XRX 非常的简单。然后后来呢？ 结果后来的发展呢非常狗血，就是本来这个事情这个 deal 已经基本上要过了，结果当时伊坎就跳出来了，就是说这不行，说你们这个 <laughs> 你这高管相当于宰卖野田啊，这个不心疼，你卖这么便宜啊，对吧？然后他们就就把这个高管就给炒了，然后又放了。 呃，放了自己的这个三个高管进董事会，这个就是咱们投资股票时间长了，这个叫 proxy fight。呃，大家如果去关注一些这种合并啊、兼并案多了一些啊，或者是这种这种有大股东在里面掺和的这种情况哈，这种 activist 经常会看到这种 proxy fight 的这种情景，其实也很有意思。然后后来呢，反正就把这事儿给搅黄了。 搅黄了以后，然后富士通就不干了。富士通后来又告这个高管，就说那意思，你这已经答应了，我这什么都准备好了，对不对？我这边股东也都通知了，结果呢，你最后把这个你没把这个 deal 给我做成，所以就告那些高管，也告施乐公司。 然后，当然，其实他富士通呢，也也是有他为难的地方，因为他也是上市公司，他也要对他的股东有一个交代，对不对？你不能说这个事儿成了就成，不成就不成，这黑不提白不提不行。所以后来就告，告，然后又去法院裁决，但是最后呢，反正就是这种事情嘛，肯定最后就和解了嘛，就是桌子底下，大家说个数，然后这事儿你认投了，大家都有个交代就完事儿了。 所以从那以后呢，然后就这事儿就过去了。然后反正再往后就到了这个疫情了。疫情的时候就是 X R 那所有的股票一块儿就跌。然后当时我就觉得你这这其实你底牌的价格都已经知道了嘛，所以它当时跌到一个差不多二十二二十三的时候，我就买了一些。呃，当然不是很多，很少。嗯。 反正一直就是这么待着，反正就这么收着股息呗。然后，但是我心里头是明白的，因为你差不多在疫情前它是值三十六的，然后在疫情期期间呢，它实际上也做了一些转向，因为那个时候呢，大家都在家里头，所以这种办公的生意呢并不好做。然后它有一段时间还我看了一下，它还转产做了一些那个呃办公室叫什么呀？那个洗手液那个 dispenser。 就是出洗手液的一种机器也不什么东西，反正就就有那么一段儿，但是呢，呃，反正基本上这个公司呢就是这样。那么现在随着这个大家疫情基本上要过去啊，然后这个大家也慢慢的回到办公室里，所以这个业务也在恢复。那就说呢，他这个二零年、二一年呢，受到一些这种居家办公也好，是这种。 封城也好，这种影响呢，我想公司的价值呢可能会比三十六那个呃水平要低一点，但是呢，应该也不至于说跌成一半或者什么。所以呢，呃，咱们也可以从这个高管的这个呃这个行动上，你可以得到一个印证，就是说他们至少觉得十八、十九、二十二一这都是不错的价格，所以他们自己也在买。 这个作为一个参考吧，就是高管的交易啊，还有我自己的这种啊经历。那么大家如果想再仔细看一看它前面五个的参数的情况呢，可以去把上集翻出来再看一看。好，今天咱们就聊到这儿，谢谢大家，欢迎点赞订阅，下期再见。